مرحبا بكم في الخدمات المصرفية عبر الهاتف Welcome to the Phone Banking Service. للاستمرار باللغة العربية الرجاء الضغط على الرقم واحد. To continue in English, please press 2. عزيزنا العميل لقد قمنا مؤخرا بتحديث قائمة الاختيارات للخدمات البنكية عبر الهاتف الرجاء الاستماع بعناية قبل الاختيار إن كنت من عملاء البنك الحاليين رجاء الضغط على الرقم واحد للإبلاغ عن فقدان البطاقة الائتمانية أو سرقتها الرجاء الضغط على الرقم اثنين الخدمات البنكية عبر الإنترنت الرجاء الضغط على الرقم تسعة عشر لغير ذلك الرجاء الضغط على علامة النجمة الو استاذ كامل معك محمد من خدمه العملاء اتفضل ازاي اقدر اساعدك آه آه أستاذ محمد مرحبا عندي استفسار بسيط بعد إذنك طبعا طبعا تفضل بس محتاج اسال حضرتك بعض الاسئله التعريفيه للتاكد من بياناتك الشخصيه اسم حضرتك كامل سعادة تاريخ الميلاد 26 11 رقم صندوق البريد 9001 اسم الام لطيفة يا أخوي اسمها لطيفة مقاس جزمتك المسجل لدى البنك 45 مقاس رجلي عدد طوابق البناية اللي ساكن فيها حضرتك 25 اسم جاركم اللي ساكن قصادك جارنا اللي قبالنا أبو خالد آخر طبخة طبخوها مبارح على الغدا والله العليم انهم طبخوا ملوخية مبارح اسم ناطور البناية ناطور بنايتنا احنا هذا اسمه رمشيت اسم أمه امه امه للناطور اسمها سميتا طب أمه ساكنة فين؟ اللهم جيبك يا طولة الروح ساكنة بكيرلا يا سيدي تمام يا أستاذ كامل آخر سؤال تعريفي إن شاء الله وحكون في خدمتك اسمي مذيع الأخبار بتاع قناة الصومال